السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله وشكرا لفتح هذه المراجعة معكم أخوكم طارق الجاسر وأتمنى من خلال هذه المراجعة أني أعرفكم على منتج من المنتجات الملبوسة شايفين الساعة هذه أكيد تذكرونها ساعة هواوي ووتش فيت الآن ظهر إصدار جديد باسم هواوي ووتش فيت إليجنت أو الأناقة طبعا هواوي تبغى من هذا الإصدار الخاص يجي بلونين اللون زي اللي تشوفونه هذا اللون الفضي وفي لون ثاني الذهبي ميزة هذه الساعة أنا أعتبرها يعني آه، أبى أقول لكم شغلات آه، حسب تجربتي للإصدار القديم فما بالكم بالإصدار الجديد الإصدار القديم كنت أقرأ آه، رسائل الواتساب اللي توصلني آه، أقدر أقرأها باللغة العربية في عندي آه، أيضا آه، تنبيهات إذا وصلني أي اتصال أقدر أشوف مين اللي متصل عليه أعطي له بيزي أو أرد عليه ممكن استماع أو التحكم بالمقاطع الصوتية بالإضافة إلى عمر البطارية وهذا أهم شيء إحنا نبحث عنه في الأجهزة الملبوسة أنت ما ودك كل يوم تحط الساعة في الشاحن ويوم تنسى يومين ما تتذكر آه، وبعدها تضطر انك تركنها على الرف لكن آه، المنتجات الملبوسة مثل الساعات آه، مثل النظارات اللي تحمل بطارية يحتاج الشخص دوما أنها تكون بطارياتها تدوم وتبقى لوقت أطول ما أبغى أطول عليكم بالكلام الإصدار الجديد الآن أصبح فيه متوفر آه، كثير من الخواص عندنا شاشة HD بالإضافة إلى عمر بطارية يعني يدوم أكثر من عشرة أيام نبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونفتح ساعة واوي Watch Fit Elegant. إيش في اللي داخل الصندوق عندنا نفس الساعة عندنا الشاحن الخاص فيها زي ما تلاحظون الشاحن يكون فيه دبوسين نحطها آه، بخلف الساعة وعلى طول هي تبدأ بالشحن وعلى فكرة هي تدعم خاصية الشحن السريع فإحنا آه، ما نحتاج لوقت طويل لشحنها وأيضا موضوع مهم طالما أنها ساعة وسوارة بنفس الوقت فهي تقيس نبضات أو معدل نبضات القلب بالإضافة إلى الصحة مثل قياس الأكسجين أو نسبة تشبع الأكسجين في الدم آه، أكثر من 12 تمرين ممكن أنت تمارسه والساعة آه، تقوم بدورها في آه، تتبع كافة خطواتك كم عدد الكالوريز اللي انت حرقتها خلال هذا التمرين وش نوع التمرين اللي انت تقوم فيه هل هو الضغط آه، ام الجري آه، السريع او البطيء هل هو على الدراجة الهوائية او الدراجة المنزلية في التمرين او تمارين الايروبيك نتكلم ايضا بالاستطاعة التحكم بالكاميرا وايضا بالموسيقى عن طريق هذه الساعه بدون ما انك تلمس جوالك وهذا شكل الساعه من الامام stainless steel من الاطراف زي ما تشوفون وهذا سواره السيليكون ايضا مقبض او مقبض سواره اليد من ال stainless steel ايضا يعني لونها فضي جميل جدا طيب نشوف من الخلف هنا إضاءة المستشعرات وهذه الدبوسين هي مكان الشاحن طبعا نقدر نغير الأساور ونشتري أساور أخرى عن طريق فتح هذه القفلين الساعة هذه تقدر تستخدمها مع هاتف بنظام الأندرويد حتى هواتف اللي تدعم نظام الاي او اس او الايفون فقط بمجرد الاقتران فيها عن طريق البلوتوث وتحميل تطبيق المعيشة في آه، المتجر سواء Google Play أو تطبيق هواوي Health من الاب ستور على الايفون وتستخدمونها بكل سهولة وهذا هو تطبيق هواوي Health. نفتح التطبيق بعدين نروح على devices زي ما تشوفون هنا devices هذه الساعة اللي أنا لابسها الآن لكن بنعرف الساعة الجديدة نروح عند add زي ما تشوفون طلع لي الساعة طبعا كيف نعرف رقمها موجود هنا ظاهر لنا أنه إذا لقيت ساعة برقم 30A أضفها أضفتها وطلع لي هل تريد الاقتران؟ طبعا جاري الاقتران بكل سهوله هذه انضافت واشتغلت وزي ما شفتوا الاقتران ما في أسرع منه التطبيق اسمه هواوي Health على ال App Store وعلى نظام الأندرويد اسمه المعيشة أو تطبيق المعيشة من هواوي الخواص أو المميزات اللي موجودة في تطبيق هواوي اللي هي ال alarm أو جرس التنبيه ممكن هي تساعدك في الاستيقاظ من النوم بالإضافة أنها تتبع سلوكك في النوم وتساعدك على تحسين آه، أو رفع جودة نومك متى نمت بشكل عميق ومتى نمت آه، بشكل آه، يعني خفيف بالإضافة ممكن إحنا نتعرف على الطقس تتبع طوال الوقت 24 ساعة طوال الأسبوع لمعدل نبضات القلب نقدر أيضا نقيس مستوى الأكسجين أو تشبع الأكسجين بالدم الساعة راح تتوفر بسعر 499 ريال وراح تتوفر في متجر هواوي وأيضا المتاجر الأخرى أتمنى أفدتكم من خلال هذه المراجعة هذه أطيب تحية كنت معكم أنا طارق الجاسر وفي أمان الله